É, hoje é uma receita bem fácil de bolo de laranja com casca. Este bolo de laranja vai uma laranja picada com casca e tudo, tiro o caroço, uma xícara de óleo, três ovos, bata tudo no liquidificador. Acrescente depois no liquidificador duas xícaras de açúcar e duas xícaras de farinha de trigo. Não precisa ser muito cheias. Uma colher de fermento em pó. Bata tudo, coloque em forma untada e forno aquecido. Mais ou menos uns 20, 25 minutos o bolo está pronto. E depois regue com uma caldinha de laranja e açúcar, adoçada a gosto. E por cima eu joguei açúcar de confeiteiro. Bolo de laranja com casca, de liquidificador.